Bendiciones mis hermanos, para nuestro ánimo, para la honra y gloria de Dios. Comparto una poesía que se llama Ayúdame. Ayúdame. Sé que puedes. Creo que quieres desenlazarme de estas redes, entretejes de confusiones, pruebas que tienen potenciales emocionales me someto oh, a tu mano, me somete y me llevas a los gozos primerales. Veo colores trascendentales, se van dolores, se convierten en todas flores que son medicinales sus olores. Ayúdame, imposible es que me dejas a la suerte o a los vientos de sentimientos que me inclinan a la misma muerte. Me rindo, si me rindo, como un tal infante en sus brazos, consolado de mis fracasos, porque de mi vida quebrantada has recogido los pedazos. Me libero de fuertes lazos y me complazco yo estar donde puedo pisar tus mismos pasos. Ayúdame, no me alejes, que si tú me dejes, rodando, abandonado sobre desgarrados ejes, pasiones feroces, innumerables voces que se callen cuando hables a mi alma, tú me conoces, te percibo claramente, por encima de la bulla, y confío que mi vida no es mía, sino es tuya. Ayúdame, Cristo lindo, Padre bello, ponme tu sello, celo tus celos, y tus deseos son mis anhelos, tus preocupaciones mis desvelos y devociones, Quiero sí tus impresiones, quiero sí tu semejanza, una vida libre de manchas, una fe que supera hambre, cansancio y tardanzas. Ayúdame, ayúdame, siempre levantar mis alabanzas. Bendiciones mis hermanos.